We zitten in Hongarije op de Citizen Participation, Participation University. <laughs> Nou, voilà, en avond is er een markt met? Ehm, met eh, ja, wat dat er eigenlijk de rest gaat brengen, dat weten we niet. Eh, wij hebben wat flyertjes voorzien van onze eigen projecten. En uiteraard bier en chocolade. En er is een speciaaltje vanavond nog voor ons. Omdat eh, de Belgen spelen dus tegen Japan. En er staat een groot scherm, maar meer daarover straks. Oké, tot straks! <laughs> So the CPU is a week-long uh, residential training and um, strategic thinking gathering that brings together folks from a bunch of different countries around Europe and beyond. We started to organize CPU because we wanted to have our network members together, to be together and have a uh, a, special place to be together, not only in classrooms and, and hotels, but somewhere outside in the nature. And we were different social professionals. We, we are using different approaches like community organizing, community development, service delivery, advocacy, or movement building. So there were different approaches and we saw that it would be really important to, to learn more about each other's approaches and to make the differences, to try to find how we can combine different community work models. And, and of course that's a, a beautiful uh, occasion as we had to be together, to know more about each other's culture and, and countries and political environment creating spaces like this where we can learn together, eat together, dance together, sing together, and build the kind of world we want to live in <laughs> is really, really, really important for sustaining our work over the long haul and also innovating new things as we move forward. So now we have usually 15 to 20 countries uh, professionals and social workers, volunteers, activists are thinking together about global issues, uh, but also about our different national contexts and, and we're trying to learn from each other's experience and, and professional work. And here where we are, this is the Civil College Foundation's residential training center. It was a former, it's a former elementary school uh, which was almost a ruin. We bought it 20 years ago uh, to have a place where we can bring communities out from the from their localities and and to provide a place when when they can really be independent from their everyday issues. Grondrechten. Uh, peace. Peace. Freedom. Okay. Freedom for my country. Right. Empower. Empowerment. empowerment. Very nice, very nice. Okay. Yeah, hello, hello. This, this. One word. <laughs> One word. Kids. Activism. Activism, good one. one word. Definitely love. Solidarity. Solidarity, okay. Thank you very much. Okay. Ja? ja? ja, ik zal het even uitleggen. Eh, we staan dus op onze market deze avond. En eh, iedereen die hier eh, aanwezig is, heeft verschillende dingen van zijn land meegebracht. Informatie over zijn organisatie. En heeft nu ook verteld wat voor hun de basiswaarde is voor hun in life. Voilà. En nu gaan we verder kijken naar de match. Ah, wel. <laughs> ja, ik ben dus het eh, programma voor morgen aan het checken. Ja, en? Ja, het wordt weer interessant. Ik ga, ehm, niet kunnen kiezen. Ehm, het ging over PAR, noemden ze dat. Dat is een eh, participatory... participatory action research of eh, participatieve actieonderzoek. Dit was vernieuwend. Vooral het participatieve luik vond ik voor ons zeer boeiend, omdat wij, ehm, ik denk dat wij naar aanleiding van een nieuw meerjarenplan, of naar aanleiding van projectvoorbereiding, toch wel vaak die, die actieve onderzoeken wel uitvoeren. Maar dat participatieve luik, dat we daar niet altijd even ver in gaan of even diep in gaan, of dat we dat niet altijd juist benoemen. Want het is ook savant om dat minder extreem aan te pakken dan dat zij dat doen, maar je moet heel goed weten dat je de dingen noemt en daar ook bloed eerlijk in zijn. Ehm, we hebben wat materiaal bij, we gaan dat zeker delen. Ehm, ik heb ehm, een eh, workshop gevolgd ehm, bij Georgia, een eh, Italiaanse vrouw die in Rotterdam werkt. En eh, bij ons ging het over transitie. eigenlijk een proces van uh, 25 tot 50 jaar, hoe dat zij het benoemen. Um, als je een transitieproces definieert, uh, waar eigenlijk voor, voor ons, wat dat wij doen binnen samenlevingsopbouw, wij zijn eigenlijk een speler, een puzzelstukje in dat hele transitieverhaal. Eh, wat dat daar, eh, eigenlijk hebben we een, ehm, een ehm, kader aangereikt gekregen, um, transitiemanagement, waarin dat we dan eigenlijk analyseren wat dat uw actoren zijn, wat uw probleem en uh, opportuniteiten zijn, hoe dat je dan je visie opbouwt en naar waar dat je dan eigenlijk naartoe wilt binnen dat heel transitieverhaal dan. Ehm, niet enkel binnen uw kleine luikje. Voilà, en ik ga jullie de namiddag voorstellen van dag 2. Um, ehm, in de namiddag was eigenlijk een, soort rollenspel waarbij we een situatie eh, kregen, voorgelegd, voorgelegd kregen. Eh, en dat, dat bouwde eigenlijk verder op vorig jaar. En dit jaar was vooral gericht op uh, beleidsbeïnvloedend werken en welke positie dat je, dat, dat je als werking neemt, welke strategie die je kiest. Eh, en voilà. En het was interessant om, om eigenlijk te zien hoe dat verschillende werkingen, die verschillende contexten werken. één strategie, of gaan, meer gaan neigen om één strategie te kiezen. En andere mensen die in een andere context werken, misschien een andere strategie. Dus eh, heel belangrijk om daarbij stil te staan. Hè. Vaak vanuit, eh, vanuit een natuurlijke impuls gaan we misschien kiezen voor activisme of voor echt Ehm, recht tegenover eh, de persoon waarmee dat je niet wilt werken, eh, daar, daar, tegenover te staan. Maar misschien zijn er andere wegen die strategischer, eh, belangrijker of, of, productiever zullen kunnen zijn op langere termijn, die ook waard zijn om te gaan ehm, exploreren. Dus voilà, heel boeiend allemaal. Vanavond nog van alles op het programma hier. We hebben juist gegeten. Hoe is het met de Belgen hier? Alive en Kiki. <laughs> We gaan nadenken over onze komende opdracht. De collega's van eh, Samenlevingsopbouw zitten hier achter mij. Ehm, Stefan, uh, Sonja en Marileen. En eh, zij gaan zo dadelijk vertellen welke workshops wij ehm, hebben kunnen volgen. Ehm, ze gaan vertellen wat dat ze hebben gevolgd, wat dat, dat voor hun betekend heeft en wat dat ze gaan meenemen naar de sector. En het woord is aan Sonja. Hallo allemaal, eh, ik heb vandaag een workshop eh, gevolgd eh, rond storytelling. Ehm, binnen mijn organisatie, binnen het project waarin ik werk, Samenlevingsopbouw, zijn we op dit moment bezig met impactevaluatie, waar wij heel veel verhalen verzamelen van mensen. De bedoeling is ook dat we er iets mee doen. Los van cijfermatigen cijfermatige naar buiten te brengen, willen we ook echt verhalen naar buiten brengen. Dus de workshop heeft een paar sleutels, een paar denkkaders gegeven voor mij om echt te werken met de verhalen die wij, die wij al hebben. Dus, Welke sleutels? Eh, onder andere hoe dat je eh, mensen hun, hun, hun zintuigelijke waarnemingen, zoals de details eh, wat ze hebben gegeten, ruiken en, en voelen, echt heel gevoelsmatige, dat dat eigenlijk een verhaal kan afmaken. ik heb vandaag de workshop gevolgd over sociale media en hoe dat je sociale media kunt gebruiken in het werk dat we aan het doen zijn. Ehm, we hebben een aantal voorbeelden gehad, inspirerende voorbeelden. Dat is wat ik het meest uithaal uit, uit voorbeelden en hoe dat iemand anders het aanpakt. Ehm, en we hebben zelf ook op een bepaald moment een, eh, een oefening moeten maken en bedenken van op welke manier dat we een probleem kunnen aanpakken door middel van het gebruik van al dan niet sociale media. Damn, als ik zie hoe dat die mensen mannen op de straat krijgen, ongelooflijk. Dus ik ben van, ehm, ik ga ervoor gaan. Ik ga dat meenemen naar Oost-Vlaanderen. We gaan allemaal bloggen, vloggen, whatever. Wij gaan er ons op Ik zie dat helemaal Wij hebben het gehad over eh, hoe Europa of de Europese gemeenschap eh, ja, projecten eigenlijk wil financieren die gaan rond eh, community development. En hoe men eigenlijk vanuit de Europese gemeenschap zelf veel meer wil dat burgers daar zelf bij betrokken zijn. Zowel bij het proces van welke projecten zullen er gefinancierd worden, als ook in de uitvoer en de evaluatie eh, van die projecten. even over onze ehm, eigenlijk laatste dag, voormiddag, zijn we begonnen met een in, eh, inleidend gedeelte van ehm, een eh, vrouw uit eh, de US en iemand uit Hongarije. Ehm, de man heeft eigenlijk een schets gegeven over de Roma-gemeenschap in Europa en ehm, eigenlijk ook de geschiedenis daarover wat verteld, waar ik eigenlijk heel veel over ben te weten gekomen dat niet in onze geschiedenisboeken is opgenomen onder andere, maar heel belangrijk is. Ehm, wat ik daaruit heb gehaald is dat als je eigenlijk aan de slag wilt gaan uh, politiek, moet je eigenlijk ook ehm, de politieke eh, geschiedenis en de achtergrond kennen van je minderheden om eigenlijk alles te kunnen kaderen. En voilà, ik denk dat het is. Eh, er was ook dus, eh, onze collega's van Antwerpen die hebben ook een workshop voor eh, geleid rond het thema arbeid. een project in Antwerpen. Ja. ja. ja. En, voilà. en nu, we zijn te laat. Hè. De mensen beginnen achter ons terug <laughs> actief te worden. En dus we gaan gaan. Tot vanavond. Dag! Ik volgde vandaag een theaterworkshop. En, het idee was dat we eerst een aantal spiegeloefeningen hadden, om zowel in de theatertechnieken te komen, een aantal andere opbouwende oefeningen. En dan hebben we daarna een eh, stuk samengezet op een uur tijd dat we straks zullen tonen. het mooie daarvan was dat iedereen compleet andere ideeën had en scripts had. Dus dat was eigenlijk een oefening in onderhandeling maar de theatertechnieken op zich zijn zeker de moeite waard om te gebruiken. Eh, we vonden vooral op het ogenblik dat je werkt met mensen die niet talig zijn of anderstalig, kan het heel goed werken. Dus voilà, we hebben ervan genoten. All Oké, oké, voilà. Dit is eh, de laatste avond hier eh, op de PCU. PCU. CPU. <laughs> CPU. is dus eh, genoeg geweest, inhoudelijk. Ja. En, en voilà, we gaan een beetje reflecteren over deze vijf dagen. Maar nu de derde keer dat ik kom, heb ik ontdekt dat eigenlijk dus de, de, de, de mechanieken die erachter zitten bij hen ook, die zich afspelen in die doelgroepen, in die kwetsbare groepen dat er eigenlijk dezelfde mechanieken zijn die bij ons ook spelen. En dat we dus eigenlijk wel heel veel te delen eh, maar ik, heb, eh, ik vond het een heel inspirerende week. Eh, ik vond het op zich niet evident om een week lang interessante sprekers, interessante sessies te organiseren. En eigenlijk was dat wel het, het, geval. Ik echt wel nooit dacht van, bom, wat doen we nu? Maar ik wel echt interessant. En ten derde vind ik ehm, alleen wel een beetje een, een blikopener. Van, eh, we weten wel van wat er in de wereld gebeurt. Eh, Orban en, Polen en Trump en, eh, en, alle aanvallen op de democratie. En, maar als je dan concreet hoort van waar, in welke omstandigheden dat die mensen, dat die mensen werken en en we strijden die ze leveren. Eh, mag ook wel concreet van. En, we eh, zijn ook al, toch al bewuster van, van eh, ook wel het gevaar van, van of nog bewuster van het gevaar van de toestand. En de contexten zijn zo verschillend. Ehm, en dat, is wel, dat, dat valt wel heel erg op. maar in al die contexten ziet je wel een rode draad. Hè? Dus eigenlijk is iedereen rond hetzelfde bezig. Hè? Want eh, de kernmissie is, eigenlijk hetzelfde bij iedereen. Als ik zo denk over een samenlevingsopbouw, ehm, dat er veel tools zijn die andere mensen of ehm, eh, werkingen, andere werkingen gebruiken, waarvan wij eigenlijk denk ik eh, te weinig gebruik van maken. Zoals ja, echte acties, echt zo puur activisme, maar ook online tools. ja, echt, ja, misschien dat zijn bepaalde zaken die, die ons echt eh, heel erg zouden kunnen vooruit helpen of alle projecten. Ja, er zijn eh, een paar eh, echt good practices hier die we, die, waarmee dat we zeker in contact mee kunnen staan. Ik denk bijvoorbeeld aan dat netwerk van de transitie-initiatieven. ik zeg het zodat ik niet vergeten om... En we moeten terug naar Rotterdam. We zijn er al geweest, maar we moeten terug. Voilà, Rotterdam. Eh, ik denk aan eh, hier in Hongarije hoe dat ze de sociale media gebruiken om echt uh, massas volk te activeren rond soms heel kleine thematieken. Want dus, ja, ze slagen er echt in om, om mensen te sensibiliseren, bijna uitzonderlijk via de sociale media. En dan persoonlijk, hier waren ook veel mensen van Roemenië, en dus waar dat de Roma-gemeenschap vrij groot is. Mm. En persoonlijk vond ik dat ook heel interessant. ze zijn daar met heel eh, goede projecten bezig al sinds. Uh, eh, ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik eh, kwam eigenlijk naar hier om, voor het internationale karakter. Ehm, en het is ook dat dat ik eigenlijk terug meeneem. daar, is, daar ben ik zeker tevreden over. Ehm, in welke zin? Ehm, iedereen uh, zit hier vanuit een eh, andere context, omdat ze vanuit een ander land komen. Maar ook wel een grote diversiteit aan ehm, functies dat mensen hier nemen. Eh, wat dat heel verrijkend is. En ehm, ja, het geeft energie. Het vraagt ook wel wat energie. maar het geeft ook wel heel veel energie en heel veel inspiratie. en wat ik eigenlijk eh, ook heel veel eh, insecten. Dus wie dat komt, neem jouw insectenproduct mee. Ehm, wat ik vooral eh, vond, is dat het een ehm, out-of-the-box week was. Ehm, je wordt op sommige momenten uit je eigen comfortzone gehaald. Je hoort zaken die eigenlijk misschien voor u in uw eigen job minder relevant zijn. Want ik, ik kijk vaak vanuit mijn eigen project, vanuit mijn eigen kader. En dan hoor ik dingen waarvan ik denk, oei, hier in eh, Hongarije ligt dat toch wel helemaal anders dan bij ons. En dat doet u ook anders nadenken. someone or something, so you should honor it. But what if society didn't accept it and you couldn't honor it? That is the story of me and my name. Growing up, they made it clear. People who look like you don't supposed to have such names. For the Muslims, it was un-Islamic. For the non-Muslims, it was too European. I hated my name because of them. I wanted to change my name because of them. But why? I became so obsessed with how others perceived my name, I forgot to ask myself the question. Yes, it is a little weird, but so am I. It's European, but so am I. My name is my name, and my name is Sonia. <laughs> Yeah.